¿Alguna vez te has sentido perdido en el campo? ¿O no has ido a conocer una zona que te gusta por miedo a perderte? Vamos a aprender a ir al campo orientándonos con un mapa y una brújula. Lo primero, saber dónde estamos. Luego buscaremos el norte con la aguja de la brújula. Haremos coincidir el norte del mapa con el norte de la brújula y así ya tendremos el mapa orientado. Y con el mapa orientado todo cuadra mucho mejor, ¿verdad? Ahora quiero ir de este punto a este otro, Pongo la brújula con la línea de camino paralela a la dirección que quiero tomar. Giro el limbo móvil de mi brújula para que la flecha del limbo esté mirando al norte, paralela a la cuadrícula del mapa, que en España siempre indica el norte. Y girándonos nosotros, haremos coincidir la flecha del limbo móvil con la aguja magnética y caminaremos hacia donde nos indica la flecha del camino de la brújula. Cuando empecemos a andar, es mejor consultar a menudo el mapa, sobre todo en cada cruce de caminos. Aunque algunos es posible que no salgan. No hay que olvidar que el mapa es una representación simplificada del territorio. Lógicamente el territorio es mucho más complejo que un mapa. Para comprobar que vamos por donde queremos ir, es útil revisar los caminos y sus cruces, pero también mirar si vamos subiendo o bajando por el camino si hemos pasado una vaguada o un collado o parte alta. Elementos como edificios o fuentes que tenemos cerca, redes de alta tensión, si están en el lado bueno del camino. Por eso, conviene estar familiarizado con los símbolos del mapa. Pero si a pesar de todo no nos hacemos con mis amigos el mapa y la brújula, siempre nos quedarán las APPs. Haber empezado por ahí se puede utilizar la aplicación Mapas de España, que está muy bien para salir al campo y no perderse, aunque hay otras. Cargaremos el track que previamente hemos bajado de una página de rutas, del centro de descargas del CENIG o que nos haya pasado alguna amiga o amigo. Conectaremos el GPS del móvil. Recomendamos ponerlo en modo solo GPS para que no gaste datos y ahorre batería. Y si la ruta va a ser larga, mejor ponerlo en modo avión para optimizar el gasto de batería. Para evitar que la falta de cobertura perturbe nuestra ruta, también es conveniente descargarse el mapa previamente para que esté disponible offline. Y ya es hora de seguir la ruta que hemos cargado. Y ahora a disfrutar de vuestro entorno natural. Pero recordad, sed muy respetuosos con los animales, las plantas y las rocas. No cojáis ni dejéis nada y llevad siempre con vosotros una bolsa de plástico en la que tirar vuestra basura. Que la única huella de tu paso sea la de tu track.